Evo nas u Magliću, danas ćemo loviti fazana. Meni posebno drago mjesto, iz što sam ovdje položio svoj lovački ispit. Evo i pomoćnici uživaju na suncu. Tashi. Tashi bit će izuzetno lep dan za lov, sunčano je, temperatura je oko nule, možda blagi minus, tako da siguran sam da će biti zanimljivo. Naravno tu je uvijek društvo dobrih ljudi i pravih lovaca. Znači, divljak. 에이. 예. također nam je danas prvi metak. A za drugi. Ćemo pucati slično samo osmicu. Uživajte ono što sledi. Jako dobro, Ništa, da se dogovorimo, ja vas pozdravljam sve ispred ločke sekcije Fazan Maglić iz Maglića. Danas lovimo fazansku dilja. Znači peta od koka, love se ovaj, predatori, patke nemamo na dozvoli kao što je poligon, znači to ne pucam. Znači petao, koka, šaka, lisica. E, svima želim dobar pogled, dobar pogled, uspješan lov. Što bi vas molio? Znači teren je sav oko sela, poja sela. Znači sva divljač koja leti prema selu, znači ako mislite da ugrožavamo domaćinstva, to ne pucamo, vraćamo se posle da kupimo tu dvije. Želimo vam svima uspješan lov, da se svi vratimo u dom, tamo nas čeka drugo polovreme, roštilj, ručak, piće, druženje do večernih sati. Brita, ide apor. Arone, ide apor. Arone. Brita, daj apor. Ide gore. Bravo, Aron, bravo, Aron. Aron, dođi da. Bravo. Odi, aki. Bravo, Beli. Bravo, Beli. Bravo, Beli. Bravo, Beli. Odi, Arone. Odi, Arone. Odi, Beli. Bravo, doktore. Bravo, Berlin. Scusa, no. riesco, riesco. Апор! Дай мотора! Брита, апор! Брита, дай апор! Апорт! Дай апорт! Пусти! Пусти, брат! Dobro. Daj, Ben. Ben, daj. Brita! Tako to da je stao na tragu, zez. Pa tu da je baš prošao. Pa ćemo vidjeti. Boa noite. Nüüd on saanud keerutamaks. Видим, видим, видим. Дай опор! Дай опор! Vai enfrentar. Hop, dai tá tu. Spotify